Let's go! Start natin magluto. So guys, ito na yung napakuluan na lamb, okay? So, ang gagawin ko ngayon, hiwa-hiwain ko ng maliliit. So, ito na yung nahiwa-hiwang lamp, okay? So, gagawin ko muna yung ingredients. Then, gigisa ko itong lamp sa bawang, sibuyas, sa luya. Yan yung uh, luya. Nahiwa na. Ito yung sibuyas. Yung bawang called pepper nor chicken flavor chili powder pure sesame oil UFC soy sauce so, yun ang gagamitin ko sa pagluto ng lamb asado let's go start natin magluto so ito yung panggisa natin ah uh, extra virgin olive oil. Guys, painitin muna natin yung pan, okay? So ito yung panggisa natin uh, extra virgin olive oil. Since uh, mainit na yung pan, lagyan natin ng olive oil panggisa. bawang. Masarap kasi ang niluluto pagka medyo maraming bawang. Yung medyo sunog yung medyo brownish ang next ay ang luya then sibuyas guys uh, first time kong lutuin itong lambasado okay so kung ano man ang resulta tsamba lang pero gusto ko masarap siyempre lahat ng nagluto gusto masarap ang luto medyo lutuin muna konti yung ano luya, sibuyas, saka yung bawang So since luto na yung bawang sibuyas sa kaluya, ilagay natin yung meat ng lamb, okay? Ito. Gisa natin ng konti. Yan, pwede nilagyan ng soy sauce. Saka tubig. Ilagyan natin itong soy sauce guys. natin ng konti. Ilayo ko yung soy sauce muna para kumapit yung lasa doon sa meat. Then, chili powder. Gumanghang ng konti para medyo masarap. Kasi pag walang anghang, parang walang sarap eh. Tapos, uh, turmeric powder ito guys paborito ko talaga itong turmeric powder na ito kasi napaka napaka-healthy ito alam nyo ba yan na anti-inflammatory kaya palagi kong ginagamit yung uh, turmeric powder tapos lagyan ng whole paper okay hindi yung ground paper yung whole lang lagyan natin tapos itong north chicken flavor lagyan natin ng ganyan yung palasa kasi yan eh uh, mas masarap ang luto pagka may North chicken flavor yan then lagyan ko ng konting pure sesame oil okay healthy naman to eh kaya okay lang then lagyan natin itong, itong ano, uh, bay leaves mga limang piraso lang actually eh, marami na ata yan pero okay lang din tong star anise guys pampasarap pampabango ng niluluto lagyan ko kahit tatlong piraso lang then lagyan ng kunting hot water okay pampalambot sa meat para hindi matuyo yung ano yung sabaw niya lagyan ng kunting ano hot water actually kulang pa tamang tama yan pampalambot dinalagyan ng asukal sugar para maging lasang asado talaga tapos guys takpan muna natin palambutin natin so takpan muna natin okay para lumambot yung meat so now timplahin natin yung lasa. Lagyan ng kunting asin. Kunti lang, baka masubra ng alat. Yan, luto na yung masarap na lamb asado. Tika na, tigman natin, tikman natin. <laughs> Nang nabubulol. Eh. Datikman natin kung gaano kasarap. Wow! Napakasarap. Tikman natin yung meat kung pwede na, kung tama na yung lambot. Hmm. Tama-tama yung lasa. Yung asim. Yung tamis. Ang sayong alat. Tama-tama. So, salamat guys sa panonood. Sana wag kayong uh, magsawa napanoorin ng aking video at saka i-share na rin, mag-comment at saka mag-subscribe. Jupram Channel. Thank you.